当然是人皇啊。 哎呦！我人都傻了。 追丢两台，不追丢一台，追不追都无所谓。这把应该是没了。 秒救了，这肯定是要秒救的。 又刮皮山，我也是醉了。 打蜘蛛好菜呀！我操，感觉怎么打都赢不了。 翻窗加速。 哎呀，失误了，又让他翻了一个板，他又能拖将近二十秒时间。 真叫全员保魔术啊！我不打了。 <laughs> 你看这种局用杰克怎么都能赢，用蜘蛛就赢不了，见鬼了！等会他们要是进杰克，我得想想其他办法了。

Doo -doo. 都终止连麦了，都。这废墟八成是个仙子。这小木屋后面狗着。呢。那黑衣妹也这么怂吗？真的假的？ 我去，没打到，我炸了。这把杀前锋了，这个黑妹挂不了了。 跳起来！是我瞎了吗？ 我希魔术师吓得分身都交了的。这这样的阵容打杰克就很好赢。 这班级克就很难赢，如果这个魔术换成调香，感觉压根赢不了。 推进去啊！没推进去就是一个弟弟，真就一个都不给啊！ 这有个人在大房，拉锯还要白给，调香，那这边是先知，找了将近一万年。 三台，加上先知这一台，没了。无所无所谓的，开局逛街没打算赢，双倒就行了。 多捡点垃圾吧。前锋打了钻，没倒。然后这边是换人救前锋修，我看能不能直接把他把他怼死吧？要么就赌个正手，不然没机会了。绳子烫手。 好像是直接往那个门走，没三跑了。是感觉没拿拿小丑也不好赢。我们调香师都带个怀表。的。 说崩的点就在于，他这个给了一个有前锋在那边，调香师，天子，黑妹，杨华是前佣兵。 加速刚刚交了，拿一刀吧，拿刀也他也要交鸟，两 <laughs> 没交出来。 一机子被收了，还好，一层加速够了，吐一口来一刀，完事儿。 修两个人修一个小木屋，最后一台是在医院里面。 可能十九啊，这波他下来，他要救，他要保护自己，然后这边可能要换人挂。 你接不接得下来？果然还是换金身好啊！ 一的，模组不会加太多的，因为怕电脑带不动。反正先调，现在现在，呃，今天晚上应该就是进入调试阶段就把模模组加好，然后开始调。 哎，我出刀干嘛呀？我有吐司啊！我哟，我真的是服了，脑壳有包。 这下好了，节奏断了，还送了一层，送 buff 去了。那有吐司还出刀，你醉了。 敢装啊！我今天不杀先知了，我今天杀你。那不信你还有很多球。 我是关月反矢。 折腾。 打一顿就老实了。 他也想拖时间。没刀，保一个，无所谓，没打算赢。 搞啥？ Bye. 真是啦！天之鸵鸟应该懂吧？ 鸟啊！你 <laughs> 鸟啊！再见。 发了一个，我需要帮助了，不给不给拉倒，不给我不救了。 快乐。 再给鸟魔术师不就不会过半了吗？他还想把鸟给魔术师，认为魔术师还能活，那怎么可能的事嘛？闪现都没交，直接被震慑了。 的刀场。 这么慌的吗？ 个箱子，搞个低调算，没没法赢了。 打刀，真的不救人呢？ 个瓜皮子酒，丢了。 真是搏命呐！搏命这个时候突然没用了。 平时搏命，我觉得短哦，不对，打屠夫头大。